Лозунг «Спорт вне политики» давно забыт. Забыт еще с 80-го года, но свежи воспоминания о том, как и с какими надуманными поводами коллективный Запад развернул тогда агрессивную травлю Советского Союза. Не так и много лет прошло, чуть более 40, и с открытия 22-х летних Олимпийских игр тогда в Москве. Но мы верим, что любые преграды только добавят вам по-хорошему спортивной злости. Вы, белорусы, в нашей родовой памяти заложено умение преодолевать трудности и побеждать. Так ведь было всегда. Это подтвердят и наши чемпионы, призеры Олимпийских игр, ветераны спорта, которые пришли сюда, чтобы также поддержать вас – вы единый коллектив, одна команда. Рядом с вами тренеры, мудрые, профессиональные, очень внимательные. Оставайтесь опорой друг для друга. Поверьте, эти мгновения, пусть они будут растянуты месяцы и годы, проходят очень быстро. А в памяти они останутся. И от вас сегодня зависит, какими они будут, эти времена в вашей памяти. Знайте, что миллионы болельщиков в Беларуси, несмотря на расстояние в тысячи километров, будут мысленно проживать с вами каждую секунду на арене и вне ее. Ваши имена будут звучать в каждом доме, и я уверен, звучать они будут с радостью и величайшей гордостью. Помните, что за вами народ, который ждет поднятый в небо на Токио государственный флаг Беларуси. Я искренне желаю вам удачи. единственное, хочу сказать, не переживайте. Сделайте все, как вы делаете на тренировках. И тогда у вас все получится. Но помните, мы за вас будем не просто болеть, мы будем за вас страшно переживать и желать победы в каждую минуту, в каждую секунду, на каждом метре. Я особенно – Поэтому желаю вам быть в хорошей форме и показать все, на что вы способны. Доброго пути вам, успехов и счастья, и знайте, что мы в вас верим. Спасибо.